Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, это видео посвящено созданию плагина в библиотеке Qt. Итак, чтобы не придумать собственное определение, я зачитаю его из Википедии. Итак, плагин – независимо компилируемый программный модуль, динамически подключаемый к основной программе и предназначенный для расширения э, ее возможностей. Плагин обычно выполняется в виде э, библиотек общего пользования, то есть динамически подключаемых библиотек. А, и э, для чего обычно используются плагины? Они используются для таких функций, как, э, допустим, импорт, а, экспорт, поддержка различного формата файлов э, в программе. В случае видео или а, аудио это могут быть какие-то фильтры или какие-то эффекты. Это может быть поддержка различного рода оборудования физического. А, так что довольно широкий пласт задач могут э, эм, быть э, решены при помощи вот этого шаблона плагин. А, а зачем же нам нужно использовать именно э, Qt для этого? Ведь мы можем создать библиотеку просто в C++, совершенно не привлекая Qt. А, ну, как обычно, разработчики Qt решили упростить э, задачу для программиста и сделали э, довольно удобный инструментарий, который при помощи э, буквально одного класса и нескольких макросов позволяет нам удобно создавать эти и загружать вот эти плагины. Какая проблема вообще с использованием обычных библиотек? Ну, проблема в том, что мы можем использовать функционал библиотеки только при помощи вызова отдельных функций. И, э, то есть мы не можем напрямую просто создать экземпляр какого-то класса. Нам придется создать некий фабричный метод, что называется, который будет возвращать вот, э, при вызове, возвращает э, новый экземпляр вот, нужного нам класса. Но ну, это, в общем, действительно не очень удобно. Мы посмотрим сейчас, как об, обойдена вот эта проблема при реализации плагинов в Qt. Итак, переходим в приложение, которое я уже создал, такое простенькое, на котором мы будем, собственно, тестировать э, вот этот функционал плагинов. А, здесь у нас текстовый редактор с документом, а здесь у нас комбо-бокс, в котором будут как раз э, отображаться названия плагинов, которые мы загрузили, а плагины, в свою очередь, будут являться, условно, драйверами э, физического оборудования или в данном случае каких-то принтеров, причем принтеров в широком смысле, может быть, это принтер файл, может еще что-то. А, и ну, при нажатии на кнопку Print мы будем распечатывать наш документ выбранным, выбранным а, устройством. Итак, как я уже зачитал, а, плагин это независимо компилируемый модуль, поэтому нам необходимо создать отдельный проект для, для него. Но ну, для того, чтобы удобно пользоваться а, работать с несколькими э, проектами, в Qt есть так называемый проект а, группа, который имеет тип subdirs. И э, проектный файл очень простой. Здесь просто вот в разделе subdirs мы перечисляем все проекты, которые хотим объединить в группу. Итак, пока у нас один проект, давайте создадим проект а, самого плагина. Я э, Выбираю пункт New Subproject, новый подпроект. Выбираю тип, библиотека. Так, выбираю тип библиотеки, статический динамический или Qt плагин. Выбираю Qt плагин, придумаю название. Допустим, принтер Plugin Дальше. Дальше мне предлагается э, придумать название для класса, вот как раз то, что я сказал, э, для класса, э, а, экземпляр которого мы хотим получать от нашего плагина. А, ну, давайте его также назовем printer плагин. Uh, так, с большой буквы, да, главное. Так, и предлагается выбрать э, базовый класс. А, ну, тут разные варианты различных типов э, плагинов, э, используемых в Qt. Ну, самый, самый простой Qt Generic плагин, но на самом деле нам не нужен даже он. Достаточно, чтобы наш Э, класс э, был наследником HuObject, что я в следующем и покажу. Так, у нас появилась заготовка э, нашего плагина. И вот в проектном файле хочу отметить несколько вещей. Ну, во-первых, то, что тип у нас библиотека нашего проекта, то, что у нас добавляется в конфиг а, плагин, то, что э, место, куда будет собираться э, наш плагин, это здесь, здесь по умолчанию указан, э, указана папка, э, та папка, в которой сам Qt хранит свои плагины, и под папка Generic. Ну, э, на, нас это, конечно, не очень устраивает, поскольку хотелось бы, чтобы э, библиотека собиралась сразу же в ту папку, в которой собирается основное приложение, чтобы мы могли сразу тестировать его. И это мы сейчас исправим. А, давайте а, напишем следующее. Config. А, дело в том, что нам необходимо учесть тот факт, что у нас а, могут быть сборка отладочная, может быть а, сборка выпускная, релизная. А, и мы должны учитывать, что в, в, в этих случаях папка сборки будет тоже отличаться. Итак, в случае, если у нас отладочная версия, давайте я придумаю какой-то э, а, переменную, допустим, build type. В случае отладочной сборки я называю, я даю э, значение debug. В случае э, релизной сборки релиз. релиз. И теперь мы можем поменять вот это значение. Во-первых, мы должны выйти из Э, папки приложения нашего, э, приложения, э, ой не приложения, а нашего плагина, зайти в папку а, основного приложения. Дальше. Дальше как раз у нас ветвится, потому что либо подпапка debug, либо подпапка release. Поэтому я здесь пишу, чтобы использовать вот эту переменную, я пишу здесь 2 доллара и в, в фигурных скобках пишу build, build type. А дальше предлагаю еще под папку printers, для того, чтобы наши плагины не путались с какими-то другими возможными плагинами. И, наконец, еще интересно, что здесь создался дополнительный файл printer plugin JSON. Давайте посмотрим на этот файл. Ну, действительно, все содержат данные в формате JSON. Ну, здесь пока практически ничего нету. А, что же это за такой файл? А этот файл позволяет нам хранить какие, э, любые а, метаданные о нашем плагине. Все, что мы захотим. И самое интересное, что мы сможем э, прочитать эту информацию еще до загрузки э, экземпляра э, нашего класса э, printer plugin. Ну давайте я здесь напишу данные. У нас будет printer name, имя принтера. И здесь будет, допустим, Custom Printer 1. Так, ну, э, теперь такой момент. У нас вот этот класс. Во-первых, давайте сделаем так, чтобы он все-таки наследовался от QObject для простоты, чтобы нам реализовывать как можно меньше методов. Э, так, я вот это тоже уберу, чтобы она не путала никого-нибудь. Так, и в конструкторе, так, это я тоже убираю. В конструкторе тоже здесь заменяю родительский, э, не родительский, а базовый класс. Так, но для того, что, чтобы э, работать с объектом, который мы получим при загрузке плагина, а, на самом деле мы, конечно, не, не можем знать, что, что это будет за класс. Поэтому Э, нам необходимо э, иметь какой-то интерфейс, который, о, о котором будут знать и основное приложение, и который будет, собственно, реализовывать плагин. И я уже сделал такой интерфейс в папке интерфейсов отдельно, чтобы могли обращаться к нему и оба проекта, и назвал Painter Interface. Здесь всего один метод, э, чисто виртуальный или абстрактный, ну, собственно, печать документов. А, и э, единственное, что я здесь еще добавил, это я определил некий идентификатор нашего интерфейса. Я использовал обратную DNS-нотацию, но можно, конечно, здесь тоже, опять же, все что угодно написать. Ну, лишь бы оно было <laughs> уникально. И, во-вторых, я использовал macOS Q Declare то есть объявил интерфейс. Первым параметром идет сам интерфейс, э, вторым параметром вот некий идентификатор. Ну, я его здесь э, поделал дефайном для того, чтобы мы его использовали и, э, и в наших проектах. Итак, возвращаюсь к плагину. А, Во-первых, мы должны сделать так, чтобы вот этот интерфейс он был доступен в обоих, э, в обоих проектах. Для этого я э, так, в проекте, основном проекте, основном приложении я добавляю раздел Include Path и добавляю туда папку Interfaces. Interfaces. Отлично. То же самое я делаю в проекте плагина. И теперь я могу подключить этот интерфейс. Enter interface. Отлично. Итак, вместо автоматически сгенерированного идентификатора я пишу свой, использую enter интерфейс IID, интерфейс ID. И здесь мы видим автоматически тоже создался э, макрос, который объявляет вот это, эти мет метаданные, метаданные, которые в файле от совершения JSON и вот идентификатор интерфейса. И еще нам понравится еще один э, macOS, который называется Interfaces. И здесь я тоже пишу интерфейс, который мы реализовали в, в этом плагине. Так, теперь осталась, собственно, реализация самого, самого э, плагина. Так, public Painter Interface. Здесь предлагаю еще создать э, деструктор помимо конструктора. Также вспомогательный метод будет у нас name. Позже станет понятно для чего. И сам вопраторный метод нашего интерфейса. Так. Отлично. Так, создаю заготовки файла реализации. Так. Так. Итак. Сначала напишем реализацию для name. Ну, здесь просто мы возвращаем некое имя. Ну пусть Допустим, будет принта 1. А далее ну во всех методах будем его использовать для вывода в консоль, для того, чтобы понимать, что это, какой конкретно плагин у нас сейчас работает. Так, я подключил QDebug. И здесь пишу name. Так, printer 1, create. QDebug. Printer 1, destroyed. И метой печати printer 1 prints doc и сам документ. Так, отлично. С классом плагина мы закончили, теперь осталось его подключить. Э, делается это при помощи вспомогательного класса, который называется QPlugin. А, плагин Loader и работать с ним очень просто. Так, я давайте для разминки просто загрузим один плагин. Итак, loader. Дальше, для того, чтобы загрузить плагин, я воспользуюсь методом setFileName и укажу здесь вот следующую строчку. Printers. Uh, print, uh, printer login. Uh, а, позже я покажу, почему именно так я указал. Дальше, чтобы получить экземпляр нашего класса printer plugin, вернее, для того, чтобы получить Э, экземпляр плагина, который будет реализовывать наш интерфейс. Printer, printer, printer интерфейс. Так, все нормально. А, да, printer интерфейс. Printer. Я вызываю метод класса QPluginLoader, называется instance. И он возвращает нас объект класса QObject, поэтому нам необходимо его привести. QObject cast printer interface И в случае, если у нас возникли проблемы при загрузке плагина, а, то вот этот указатель, он будет пустой. Поэтому мы проверяем printer, если он не пустой. И если он пустой, то мы возвращаем сообщение об ошибке, вернее, выводим в консоль. А, сделать это можно методом того же а, загрузчика error string. А, если же объект у нас создан загружен, то мы просто вызываем тот самый метод printDocument и отпечатываем документ из э, э, редактора. Так, отлично. А теперь бывает полезно узнать какую-то отлаченную информацию о загрузке плагинов и работе плагинов. И это можно делать, э, указав а, переменную среды. Сделать это можно в функции main до создания, обязательно до создания объекта QApplication. Q put env называется переменная qt uh, debug plugins. Ну, выставляем значение uh, единичку. Routers. Э, Запустим. Итак, мы видим ту самую... Оп, современную well, так. Отладочную информацию, о которой я говорил, где здесь показано, э, какие э, вообще плагины были загружены при запуске, а, этого плагина самого Qt. И дальше мы вот доходим до, до нашего плагина. Сейчас а, все так не дошли, не дошли. А вот мы дошли до него. И вот вы помните, я указал там Printers Printer плагин, и мы видим, что э, класс загрузчика, он достаточно умный, он ищет по нескольким, а, в нескольких местах этот плагин и сам подставляет расширения, которые необходимы в данной, э, используются в данной платформе. То есть в нашем случае дело Windows. А, также он э, здесь отображена вот метаданные плагина, который был загружен. И мы вот видим, что здесь имеются наши данные, взятые из принтер плагин JSON. Но они не чисто взяты, а э, помимо них есть и автоматически сгенерированные Э, тут значение, а то, что мы добавили, оно лежит вот здесь в структуре метод data. Отлично. И мы видим, что объект э, плагина был создан, и что он действительно э, мы смогли вызвать э, функцию метод печать. Отлично. Я закрываю приложение. Мы здесь видим, опять же, информацию о том, что благополучно был выгружен наш плагин, и то, что а, объект плагина был уничтожен автоматически. А, и это несмотря на то, что а, несмотря на то, что когда мы его создавали, объект загрузчика был, естественно, удален при выходе из этого метода. Хорошо, ну давайте я покажу, что будет, если мы несколько раз вызовем метод instance. Так. и печать тоже я скопирую. А между вот этими вызовами я еще вызову метод loader unload. Посмотрим, как он повлияет на работу нашего загрузчика. Итак, здесь я только поменяю именно переменных. Print2, print3 давайте и здесь, а, я еще сделаю, что я, я предлагаю создать нам второй плагин по шаблону первого. Это очень просто сделать, просто поменяем несколько, несколько значений. Во-первых, то, как будет называться наша библиотека. Во-вторых, то, что будет выводить э, метод name. И во-вторых, то, что у нас содержится вот в этом э, файле. Так, я вызову, э, я сделаю пересборку. Давайте сразу посмотрим, что у нас вообще получилось. Ну, вот здесь у нас папка сборки основного, основного приложения. Заходим в папку релиз. Действительно есть подпапка printers. И здесь теперь уже два, два плагина. Отлично. Поэтому предлагаю в третий раз, допустим, э, загрузить уже order set file name printers printer 2 2 пробуем запустить Смотрим, что произошло. Так, здесь вот немножко мешается нам вот эта отлачная информация. Давайте ее отключу. Да, и мы видим следующее, что у нас создался первый э, объект первого плагина, экземпляр. Дальше мы осуществляем печать. После этого сразу печать опять вместо того, чтобы создался еще один экземпляр. То есть, на самом деле, если мы вызываем подряд несколько раз э, метод instance, то нам возвращается один и тот же экземпляр э, класса плагина. И в этом есть смысл, поскольку э, плагины обычно используются именно как одиночки или синглтоны. То есть в приложении имеется всего лишь один экземпляр этого класса. А, поэтому нам, в принципе, даже не обязательно где-то где, -то, где -то хранить отдельно указатель на этот экземпляр. Мы можем просто вызывать каждый раз instance, метод э, instance э, загрузчика. Однако после этого я вызвал метод unload, и в этом случае у нас э, уничтожился вот этот экземпляр. Если бы я после этого вызвал опять инстанс, то у нас создался бы уже новый, новый, новый экземпляр. Опять бы вот эта строчка распечаталась. А я, вы, я загрузил следующий, э, другой плагин, второй, и благополучно уже распечатал текст. И э, сейчас мы увидим, что когда я закрою приложение, то уничтожится и экземпляр второго плагина. То есть, с одной стороны, мы можем сами э, уничтожать объект э, плагина, методом allowed, а с другой стороны мы, наоборот, можем не следить за этим, и при выходе э, из приложения все экземпляры будут уничтожены. Отлично. Но это была такая разминка, а теперь давайте сделаем, собственно, сам, само наше приложение. Э, я предлагаю, э, как я уже сказал, загрузить сразу все плагины, которые находятся в папке Printers, и вывести их списком вот в этом а, комбо-боксе, и при выборе мы будем использовать, будем осуществлять выбор в комбо-боксе и распечатывать соответствующие документы. Отлично. Так, я предлагаю сделать метод, который будет заниматься загрузкой всех плагинов как раз. Uh, а, load printer plugins И тут мы будем использовать класс QDIR в качестве исходной э, папки мы будем использовать папку, в которой находится исполняемый файл. Э, узнать это мы можем через метод application_dir_path. Дальше мы заходим в подпапку printers. А, далее нам понадобится некий фильтр. Мы же не все файлы хотим э, пытаться грузить, а хотя бы те, которые имеют нужное расширение. Поэтому я создаю filters и добавляю туда расширение дела. Ну, можно. SO а, в случае для Unix. Ну, соответственно, должны нужные, нужные файлы с нужным расширением лежать для соответствующих дистрибутивов и создают тот самый наш плагин loader. loader. Дальше я могу а, в цикле идти по найденным файлам, э, файл info, файл info, info, и искать а, файл, файлы это удовлетворяет нашему фильтру. Итак, для начала я пытаюсь грузить соответствующий плагин info absolute file path. Далее я делаю то же самое, что делал вот здесь. скопирую на скорость. А, единственное, что не печатаю сразу, а делаю следующее. Во-первых, я хочу, если у меня благополучно все... А, так, я что-то не все скопировал, что нужно. Вот эту строчку тоже надо скопировать. Собственно, получение нашего экземпляра. Если экземпляр создался, то я э, пытаюсь загрузить вот эти метаданные. Сейчас я покажу, как это сделать. Это делается методом loader, который называется metadata. А дальше мы, как я уже показывал, должны обратиться к структуре metadata. А, и дальше, как мы назвали параметр, а, Penta, ну, Том, И дальше это название мы добавляем в наш э, combo box add item name и предлагаю создать здесь структуру список всех загруженных плагинов human list enter interface называю ее painters и добавляю в эту структуру этот список наш новый объект paint painter. Так, отлично. Тебе осталось написать слот а, для нажатия на кнопку. Здесь все просто. Я выбираю тот самый э, экземпляр, который я выбрал в комбо-боксе. Э, так, UI, CMB Painters. Я нахожу это методом current index, текущий элемент выбранный. дальше вызываю метод print document и передаю тот самый документ. запустить. А, так, все запустилось хорошо, но я, естественно, забыл, забыл вызвать наш метод загрузки а, загрузки плагинов, и с другой стороны, наоборот, закомментировать вот этот предыдущий код. Вот, Filters плагин. И мы видим, действительно создалось два экземпляра, наш список. И мы можем а, производить печать либо одним, либо другим. И при выходе из программы уничтожится оба экземпляра. Мне кажется, все довольно действительно просто и элегантно. И э, стоит использовать этот э, функционал в тех случаях, когда плагины э, имеют смысл. А на сегодня все. Спасибо. До свидания.